ancho y acogedor camino, promesa y esperanza de encuentros e ilusiones, arcosiris horizontales de colores y paisajes sucesivos, y sobre todo, libertad. Eso es la carretera.